سه آرزوی تو رو برآورده میکنم آرزو دارم که این این چیز که چکشو داد دست ما مشترا داد دست ما گردنه داد دست ما بلندش که تو قبل بکشنش بیرون همین طرف بکنم اطاعت امر سرمان